Амазоно намайг хулан гэдэг. Би Монгол орноос ирсэн. Яг одоо бол би Япон орнд байна. Яагаад вэ гэхлээр AFS Student Exchange Program буюу нэг сарын хугацаатаар Япон айлд байгаа. Мөн дүүрээ Япон хэл сурах зорилготой ирсэн юм аа. За, миний хамгийн дуртай хийх зүйл бол Монгол орноороо аялж хөдөө орон нутгаар аялах маш их дуртай. Яагаад вэ гэхээр Монгол орн маань маш их сайхан байгальтай, мөн маш их түүх соёлтой учраас ямар ч газар очсон тухайн орон нутаг, тухайн газар орон бүгдээрээ түүхтэй байдаг учраас би шинэ нийл, шинэ зүйл мэдэж авч оюуны хүрээгээ дэлэх маш их дуртай учраас хөдөө орон нутгаар аялах маш их дуртай. За баярлалаа.